在这个月份呢，我们有什么特别需要留意的地方吧？在这个月呢，我们国历的九月一号到九月三十号呢，总共呢会横跨的是甲申月以及乙酉月，也就是从农历的七月十四号到八月十四号。那在这段期间呢，有几个比较重要的日子呢，老师会在这边呢先跟大家先提前说一下。 比如说，在九月二号的中元节，九月三号的三元四将适合补运的日子；九月四号的麒麟日适合男性的，就是求官禄的日子；九月七号白露，好，在十二点零九分我们会交接的节气。再来就是九月十二号的凤凰日适合荧幕前女性朋友的日子；九月十八号逢到的是四元一将，适合补运的日子。 还有我们的九月二十二号，在晚间二十一点三十二分会进入秋分爆谷之首这个日子。那在九月份呢，这个日子呢，它在这个月令呢是会逢到我们的纳音，也就是我们的泉中水。那泉中水的特性呢，它的来源呢，也就是我们山间的这个流水，或者是我们更轻易的可以去理解，就是地下水。 因为它是从地面上往下，哦，下而上渗透上来的一个水，好像涌出来的这种水。所以呢，在这一个月份呢，它会对几个人呢影响力是比较多的。尤其是比如说你比较常来做发想的，那他在用脑在做 brainstorming 的，那你在这一个月份，你就会有全泉不绝的这个呃发想的诗源。 那另外一种的影响呢，是针对你本来就想很多、很烦躁、比较容易讲的太细腻的哦，也就是我们台语讲的“超环”。如果你是属于这样类型的人，你在这一个月令的时候呢，你的心思度量呢，就会更加的这个高深难测。 这时候呢，就要更加的提醒你，因为你有可能会让周边的人觉得你有点神经质哦，或者是很更难跟你配合，因为很难摸出头绪，理不出一个所以然，不知道你到底要什么。所以，请这两类型的人在这个月令的时候要特别注意一下。再来呢，在这个泉中水的影响之下呢，嗯，大部分呢，在行事风格上呢。 会有一种影响力，比如说会变变得比较被动。那另外一个方式呢，就是好像又很有分寸。为什么呢？因为呢，这个被动是代表的是什么？我们现在呢使用的水是不是像那个水龙头一扭开就是有水的？那泉中水呢，它代表是我们必须要去打水，所以你要去取用这个泉水的时候，你要有多少，你就要。 花多少的体力？那如果你不去花这个对等的体力，你就不会拿到对等的东西。所以在这里呢，它会就代表是你要拿捏自己的需求，就是我们刚刚讲的分寸的一个问题啊，也也会因为的是说，在这个月要去注意的是这个对应的东西，啊，呃，是不是凡事都要有求必应？啊、还有呢？ 再来就是在这个月份呢，我们要看一下在七正四余的星数上面呢，对个别生肖呢，或是特定哪些星数呢，对哪些生肖又会造成什么样特别的影响哦。比如说呢，我们会比较留意的是金木水火土这五个星数呢，在这一次的这个月令呢，会带来的一个影响。那特别要理清的就是呢。 这边在这个月令呢，有三颗星呢是逆行的啊，比如说我们的木星、我们的火星以及我们的土星呢都是逆行的状态。那它们呢都会分别一直到中下旬，也就是九月十五啊跟九月十一号陆续才会开始转顺。那再来就是金星跟水星这两颗星数呢，在这个月令呢都是一直维持顺行的一个状况。那为什么要强调这个？ 逆行跟顺行呢？因为逆行跟顺行的时候，它会影响它带来的星数所带来的一个影响的范围。好，那老师这边呢，就先来跟大家讲一下，针对这个土星跟木星这两个星数，它们所带来的哦，都是同样的星数，都是夹都哦、罗侯星啊、成都星还有推黄。那这两个星数呢，在 上半旬呢，也就是九月一号到九月中呢，几乎都是属于逆行的一个状态。所以在逆行的状态的时候，这两颗星宿就比较容易让针对，尤其是属老鼠的朋友，容易感觉到气氛很闷，很想要找人家吵架啊，就比较容易会有这样的一个情绪在哦。 那再来就是很容易会自寻烦恼或找麻找别人的麻烦或找自己的麻烦，所以要特别请属老鼠的朋友要特别留意。那再来呢，呃，在这个星宿的影响的时候呢，尽可能呢不要往北方行哦，尤其是在我们上半个月的时候，啊，那这样子可以让这些呃问题呢可以减少一些，尤其是都要做交易。 尽量可以往南方去做交易，而不要往北方去做交易，会是比较理想的。再来就是火星的部分哦，火星呢在上半个月的时候呢，也是属于逆行的一个状况哦。那在逆行的一个状况呢，它所带来的一个星宿的影响呢，分别有我们的翘马，好，还有大进以及八座。那翘马呢，它代表的是。 财帛还有人丁，所以如果你是想要求财，想要求子嗣，特别大力的是针对属鸡的朋友啊，因为火星的这个星宿呢，它在这个月令呢刚好是进到了有功，所以呢，它对于属鸡的朋友的影响力呢会比较明显一点。 那老师会建议我们属鸡的朋友呢，如果你想要求职的、求财的，不妨在这一个月呢，可以针对老师刚刚稍早提到的，可以补财运的那几个日子，好，那我们可以去庙宇去补财库。再来呢，在这个火星的影响呢，还有逢到双进哦，两次的大进。那逢到大进的时候，会代表是你的心呢，第一个会比较容易澎湃。 那这个澎湃通常会落在第一个，你会有很强烈的一个欲望跟上进心，但是我们要记得哦，这个欲望跟上进心也很有可能会变成是说大话，需要特别留意一下，尤其是属鸡的朋友哦，在这个月的时候讲话呢，不要把饼画的太大，或者是说的太满，这样子很容易呢，让你在上半个月的时候呢，吃不少的苦头哦。那再来就是。 上半个月，因为它是属于逆行的状况，所以即便你在的欲望哈很正的一个状态下，你想要达到这个权利哈，或者是你想要得到科名，或者是我们的这个官禄，哦，这个想法很强烈，都必须要忍到中下旬的时候，才比较会逢到这个机缘哦。那再来就是呢，要特别提醒一下。 这个，我们这个火星呢，因为在这个时候呢，你逢到了八座，可是你呢却没有这个三台来帮你拱，所以是说，你即便在这个月份，如果你得到了比如说官禄，也就是你达到了 promotion，你要特别去注意，就是你可能只是属于金枝条上的一个涨幅，但你却没有权利，也就是你能在做你原来做的事情。 理解我要说的吗？好，那就要看你个人能不能够接受。好，因为有些人他是属于要希望是有对等的一个权利掌握在手上，而不是虚的权利。好，再来我们来看一下就是金星哦，金星的部分呢，在这个月令的部分哦，它是一直属于顺行一个状况。那顺行的部分它带来的这个金数的影响呢，哈是。 有我们的这个座煞、剑锋，还有我们的勿用，还有跟这个对冲，所以呢，它会针对两个生肖特别的有影响力，尤其是针对属马的以及属蛇的这两个生肖的朋友，切记哦，在这个金星的影响之下，请务必呢减少哈往南方远行，啊，也就是你尽尽量呢。 如果你要出差啊，或者是什么的，我们尽量就是，呃，把这个时间呢再调整一下，会是比较好的。或者是说，非得去的话，我们尽量行交通工具，用大众交通运输工具，不要自行开车，或是疲尽量减少疲劳驾驶的这个可能性，会是比较好的。那同时呢，逢到剑锋哦，通常这个剑锋呢会代表的，第一个。 比如说有人跟你针锋相对，有另外一种呢，就是比较有可能是属于囤货的，那会建议可以的话，在国历九的九月一号之前呢，先去捐血。不能捐血的朋友呢，我们就看是不是可以做个验血的动作，那这样子也可以让大化小啊，小化无。再来呢，最后一个星数的部分呢，就是我们的水星哦。 那水星呢，在这个月的时候呢，会影带来的影响有尾退，啊，还有我们的这个闲辰、长退、岁合，还有我们的年空。那这些星宿的影响呢，主要哦，呃，会带来的影响力呢，会落在两个生肖，也就是属龙以及我们属兔子的朋友。好，所以在这边呢，我们会特别。 提醒这两个生肖的朋友呢，尤其是逢到了这个年空的一个影响力呢，会让你会觉得很茫然，你不知道接下来要怎么做，甚至你会对于下半年的的计划呢，会有点毫无头寸，所以尽可能请你要找一个，比如说你很欣赏的人哦，来去听取他的意见，来让这一个月令的对你的影响力呢。 缩小一些才会是比较好的哦。还有呢，这个尾退呢，会代表的是你会有一点退缩的一个心理。在这个月，你会想要把本来之前做好的决定，你可能会有退缩的一个想法。你在这个月，请提醒自己哦，你的信心呢不可以折半，因为一旦折半了，你到了。 年末的时候呢，你的收成呢不只是折半，可能呢连四分之一都会没有哦。好，所以这边呢的特别呢提醒我们刚刚讲的属龙以及属兔子的朋友。那以上呢是这五个星啊，在七正四余的星盘上呢会对这个六个生肖的影响。那这一次的影响的生肖呢，除了针对属老鼠。 属鸡、属马、属蛇、属龙以及属兔子的朋友，其他的未提及到的生肖的朋友也不要太高兴，因为呢，那只是说你们被影响的范围，呃，或者是力道是比较属于次等的，但是并不代表完全就没有哦。那在这里呢，老师要特别提醒一下，甲申月到乙酉月，也就是农历七月十四到八月十四。 这个区段呢，我们在上半个月呢，要特别注意的部分呢，有几个星宿的一个影响。我们会逢到的是有陆勋、地煞、子贝。飞廉、大煞，还有我们的这个天雄跟白虎的一个影响。所以，在这个月令呢，尤其是上半个月，如果你知道你在这个年份呢是有犯白虎的。 朋友们，请你务必一定要切记，一定要在九月一号前就要去祭白虎哦，这样子才不会让九月份白虎星开始作祟的时候直接对你有所影响哦。再来就是在下半个月的时候呢，我们会逢到的是天德、天喜、福德、福星、羊刃、啊年杀、桃花、咸池、绞杀以及卷舌星入宫。 那这些星数呢，有半好半坏的星数，要特别注意的是，在下半个月的时候，非常大力，荧幕前的朋友多跑哪里呢？土地公庙，多去跟您公司附近或是居家附近的土地公爷爷拜会，可以让你呢招财、平安又好运。还有要提醒一下，就是如果您本身就是在今年呢是有逢到任星。 到你的本命的朋友们，务必在年初就尽可能要提前去捐血，或者是先去做这个验血啊，来化一下它的力道。那在这一个下半年个月的时候呢，有桃花星跟咸池啊星的一个影响之下呢，它比较容易会带动我们的姻缘哦。所以啊，想要求姻缘的朋友们。 可以不妨呢，在这一个下半个月的时候呢，行动力呢要提升一点，这样子可以让你的机会再高一些了。再来要防的就是卷舌星的一个影响，在下半个月的时候，尽量呢减少一下冲突，因为这个冲突的这个卷舌星啊，它会通常伺机而伏，在旁边躲着，想尽办法呢造成纷争哦。 如果你不想要引起有官司官非啊，尽可能呢，就是把话呢说的缓一点，凡事呢都先想一下再讲出来，才会是比较好的哦。好，以上呢是我们这个月的这个九月份的星术的星盘的一个影响力。再来呢，老师呢会透过上下两集的方式来跟大家分享。 十二个生肖的运程，有需要的朋友请务必记得，接下来要订阅老师的频道，才可以看到老师后续的更新哦。我是金铭老师，感谢您的收看，我们下次见，拜拜。